sehr viele andere Dinge zu sagen, jetzt auch was ja. jetzt äh, Relevantes hier in, in ja. Berlin ähm, betrifft, aber das können wir natürlich nachher nochmal in der Diskussion machen, weil eigentlich wäre es gut gewesen, wir hätten parallel mit der Charité auch für den Tarifvertrag und mehr Personal ähm, gekämpft. Aber ja, das machen wir vielleicht lieber nachher, das, die Geschichte kennen ja auch so einige und ähm, da können wir nachher nochmal drauf, eingehen, weil im Grunde genommen Also ich, ich bin schon seit, seit, dem, seit dem Streik 2015 in, auch in dem Bündnis, auch als, als sozusagen Liaison zu Vivantes. Ähm, und ähm, wir sind bei Vivantes auch vom, vom Bündnis unterstützt worden, als wir vor zwei Jahren im Rahmen der, der TVÖD-Runde e auch in wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Mobilisierung ähm, hatten, leider Bergseite ausgebremst wurde, das einfach jetzt mal auszusprechen. Ähm, aber das ist halt nachher nochmal noch mal ein Diskussionspunkt, ähm, den man sicherlich mal aufbringen werden. Ähm, wir haben schon vor 2015 schon versucht, über den Landeskrankenhausplan in, Berlin, haben wir, dazu haben wir eine Unterschriftenliste gemacht, eine äh, Unterschriftensammlung gemacht, um halt Mindestpersonal, Mindest äh, Vorgaben als Qualitätskriterium in den Landeskrankenhausplan reinzubekommen, was uns auch gelungen ist, die aber nicht ver verbindlich sind. Ähm, und auf der Grundlage halt auch nochmal, halt um noch mehr Druck ähm, auszuüben, auch nochmal auf einer politischen Ebene, ähm, haben wir uns dann halt äh, ausgedacht, ähm, dass es doch gut wäre, wenn wir äh, ein Gesetz beschreiben würden, wo halt wo Qualität Vorgaben ähm, festgeschrieben werden auf landesgesetzlicher Ebene. Also es gibt in, in, es gibt in jedem Land ein Landeskrankenhausgesetz und einer der Hauptpunkte da drin ist, dass, es, dass die Qualität der Patientenversorgung, ähm, dass es die Qualität der Patientenversorgung sicherstellen soll. Und was ist für die Qualität Versorgung, das Wichtigste eigentlich ist ausreichend Personal. Und so haben wir ähm, dann Paragraphen in dieses Gesetz ähm, reingeschrieben, äh, die im Grunde das ähm, re regeln sollen, was der, also viele Sachen haben wir aus dem äh, Tarifvertrag der Charité übernommen. Ähm, dann haben wir noch, dann steht da noch, noch drin äh, Vorgaben zur Reinigung, weil Hygiene ist auch ein ganz wichtiges äh, Qualitätskriterium für die Versorgung der Patienten. Dann gibt es äh, Konsequenzen bei, bei Nichteinhaltung. Also ganz wichtig ist, ist, ist darin auch die Information, also die Information ähm, von, von, den, von den Krankenhäusern Befragungen er, errechnet sind und nicht von den, von den Krankenhäusern kommen, diese Zahlen. Die, können, die legen nicht offen für wie viele Pflegekräfte da eigentlich ähm, und wie wenig Pflegekräfte eigentlich die Patienten versorgen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, die Investitionen sind, sind auch Landessache und deswegen haben wir auch da äh, in das Gesetz Grunde fast verdoppelt hier in, in Berlin, weil das ist der einzige Weg, wie wir uns über Finanzierung von, von mehr Personal auf einer Landesebene soweit dann Einfluss haben könnten. Gesetzlich. Also eigentlich gibt es das Gesetz schon, aber es ist, es ist nirgendwo gesetzlich äh, festgeschrieben, wie hoch diese Quote sein muss. Und ähm, die kann man, also die fordert ja auch niemand ein, die Ähm, dass sie halt das, ähm, das Geld kriegen. Und äh, wir haben äh, unseren ähm, Volksentscheid am 1. Februar gestartet. die Hamburger sind letztendlich mit ihrer ersten Stufe schon durch. Wir lassen uns noch ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit, äh, weil es, also in Hamburg sagen, sagen wir schon ganz, ganz offen, dass, die, dass es da halt schon Widerstände gibt. Ähm, wegen, wegen der Bundesgesetzgebung, die, die, gerade eben auch geregelt wird. Ähm, wir und halt auch andere, also es gibt wenige Juristen, die das irgendwie fachlich ähm, eigentlich wissen können, ja, weil es halt schon auch was, auch was Neues ist, aber der Angst ist eigentlich auf, auf Landesebene äh, regelbar ist, weil es halt drin steht. Es ist eher noch, noch die Frage, ob es wirklich Ähm, wir haben schon ein bisschen äh, Druck, also unser Druck hat schon ein wenig Erfolg hier in, in Berlin. Also es gibt diese Bundesratsinitiative, die letzte Woche ähm, verabschiedet äh, wurde in Bezug auf diesen 137i, den sie gerade ähm, bis zum, ähm, zum 30.06. erstmal ähm, regeln wollen. Ähm, das ging hier von Berlin Berlin aus, ähm, dass da halt äh, diese, das soll ja regeln, ähm, dass pflegesensitive Bereiche ähm, nur, unter, nur eine Personalbemessung kriegen, wobei die, die auslegen, was jetzt pflegesensitiv äh, sehr, sehr eingeschränkt ist Wohl im Mittelpunkt stehen und nicht ähm, Vermeidung von ähm, Vorkommnissen. Also das steht halt auch so in, also in dem, was, was hier gerade ähm, die Krankenkassen und die, und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sich da ausdenken, ähm, könnte eher noch zu einer Verschlechterung der Situation führen, als dass es etwas besser macht. Also das, ähm, deswegen ist es gut, dass da halt schon auch nochmal Druck von das ist schon mal, ein, schon mal ein Zeichen dafür, dass, dass wir halt schon so einen Krankenversicherungsvertrag, dass die Krankenhausfinanzierung sich ändern müsste. Ähm, weil wer, das, das ist natürlich auch das Argument von, von unseren Arbeitgebern, wir, wir würden ja gerne ganz viele regeln, aber wir, kriegen jetzt Geld nicht, nicht dafür. Also und eine der Ursachen in, dem, in, dem, in der wirklich in dem Pflegenotstand, die wir haben, ist, ist die Krankenhausfinanzierung über, über Fallpauschalen und das gehört eigentlich ähm, käme ja einer kleinen Revolution gleich. Ja? Ähm, aber die kleine Revolution steht im Grunde im, im Koalitionsvertrag drin. Aber mit Jens Spahn habe ich jetzt irgendwie keine Hoffnung, dass, dass der das auch nur irgendwie umsetzt. Also da steht drin, dass die, ähm, dass die Personalkosten ähm, aus, den, aus den Fallpauschalen rausgenommen werden und die Personalkosten extra finanziert werden. Und wenn Sie das tatsächlich Marke ähm, erwirtschaften dürfen und müssen. Und woher nehmen Sie das, nehmen Sie das, äh, nehmen Sie das Geld? Das ist natürlich an Personal einsparen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, den Punkt, den müssen wir, es ist wichtig, dass wir den halt auch wirklich immer wieder anbringen, ist, ist die prekäre Beschäftigung in den Krankenhäusern. Dass halt dadurch auch äh, zum einen Tariferhöhungen finanziert werden, zum anderen aber auch ähm, Profite finanziert werden. Dass dadurch, dass halt ganz alle Bereiche, die irgendwie ausgegliedert werden können und konnten, wurden ausgegliedert und dort werden Hungerlöhne bezahlt. Und ähm, das kann nicht sein. Also das, das, schafft einfach auch so eine Ungleichheit in den, in den Krankenhäusern und ähm, in der Gesellschaft überhaupt. Und das ist, dass das, dass das bei öffentlichen Arbeitgebern ähm, möglich ist, ist einfach ein Skandal immer wieder thematisiert. Und das ist jetzt natürlich nicht, <coughs> steht natürlich nicht drin im Koalitionsvertrag. Ja. Also da reden wir zwar von äh, Tariferhöhungen müssen jetzt irgendwie finanziert werden, aber da steht nichts davon drin, dass alle ähm, Beschäftigten auch Tarif überhaupt kriegen. Ja. Also das, ist, das lassen wir natürlich aus. Ähm, dann, also mit den, äh, die, die Bündnisse, also diese, diese Leute sind ja auch hier aus anderen, ähm, aus der Bundesrepublik, wo, halt, wo, wo halt die Bündnisse auch im, Entstehen sind und schon in, entstanden sind. Und das, ich finde das halt auch ein, ein gutes Zeichen, dass das Entscheidaufnahmen in den Flächenländern ist einfach schwieriger. Also das ist, man, das ist einfach schwieriger zu, zu mobilisieren und hinzukriegen als in den äh, Stadt, Das muss man einfach auch mal, auch mal sehen. Also es, ähm, da muss man wirklich sehen, ob man da nicht über die tarifliche Schiene läuft ja auch. Ähm, also jetzt würde ich mal übergehen zur, zur Bewegung Charité hat, ist der große Leuchtturm, das Saarland ist der kleine Leuchtturm. <laughs> auch ein, der auch große Leuchtturm. Nein, der ist nach wie vor der große Leuchtturm. Sind zwei Leuchtturm. Im Saarland haben, haben, haben, haben, sie, haben sie angefangen mit der, äh, mit der Entlastung und ähm, die haben auch wirklich, wirklich gute, gute Erfolge da. Ähm, diese Erfolge mit Ultimaten, ähm, da, wo halt einzelne Stationen tatsächlich auch einen, besseren Personalschlüssel erkämpft haben. Die haben ähm, den ersten Streik an einem katholischen Krankenhaus organisiert. Ähm, die Uniklinik ist äh, bei euch mit dabei, ne? wenn Unikliniker treffen. Also da, da läuft so einiges, also jetzt einen direkten Abschluss, glaube ich, Aber sie sind halt dran und wenn man sich so Heidelberg, Tübingen Freiburg. Fehlt mir da noch was? Ulm. Hm? Ulm. Ulm. Ah, ja. Ähm, die, die haben auch schon einige Streiktage jetzt äh, hingelegt ähm, und äh, dort Nee, bitte. <laughs> ähm, die, haben, die, haben, die haben auch einen Abschluss, äh, die haben tatsächlich schon, schon einen Abschluss zum, zum Thema Entlastung ähm, bei den, dann in Düsseldorf und Essen, ähm, die Unikliniken, ähm, da weiß ich nicht genau, wie der Stand ist, da findet so, so eine äh, Erpressung durch die TVL statt, also ähm, Tarifgemeinschaft der Länder, die sagen, dass wenn wenn ihr hier zum Thema Entlastung verhandelt, dann hören wir mit den anderen Verhandlungen, die gerade laufen, zur Entgeltordnung und zu anderen Dingen auf. Und wie das der neueste Stand ist, da weiß ich jetzt nicht genau, weil die Erfahrung mit Erpressung durch äh, Arbeitgeberverbände wir im, machen wir im TV, TVED. Ähm, da gibt es halt eine, eine ähm, die Ansage, dass in Niedersachsen zum Beispiel in der Re Region Hannover, das sind auch, das auch TV, häuser die sind trotzdem in der Auseinandersetzung und ähm, versuchen das unter, also auf einer betrieblichen Ebene abzuschließen, also Betriebsvereinbarung. Das ist auch nicht zu unterschätzen mit äh, betrieblicher Ebene. Ähm, also zum Beispiel haben wir in, in, in Dampf, es ist ein Helios-Klinikum, äh, haben sie durch durch, also gerichtlich durchgesetzt, dass es sowas wie eine wie Personalmindestquote gibt auf den Stationen. Ähm, und zum Beispiel zahlt ähm, Helios ziemlich hohe Strafen, weil sie die Pause nicht einhalten. Ähm, also, also sind ja hier auch in, in Berlin erstritten worden, in, in Beringen, Helios. Also da, da läuft viel, was man halt nicht so wirklich mitbekommt, außer es gibt Urteil wie bei, wie bei Dampf, weil da läuft er halt auch viel lieber über betriebsrechtliche Verfahren. Ähm, und also es, ne, es läuft einfach viel, das ist alles nicht so in der, in der Öffentlichkeit, ähm, das muss man halt dann über sowas Volksentscheide machen, aber halt in den Kliniken da oben ähm, doch sehr. Ja, erstmal vielen Dank Silvia für das <laughs>